السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم عندنا شرح مفصل لأجهزة القهوة من ديلونجي اللي بتعمل بنظام البن الحبوب الفريش بتطحن أي نوع بن حبوب وبتحضر لك 11 نوع من المشروبات والمطحنة مدمجة ب 13 خيار لمستوى درجة الطحن إذا خلص عليك البن الحبوب عندك خيار للبن المطحون تقدر تستخدمه كمان طبعا هذا الجهاز بيحضر لك 11 نوع بضغطه زر واحده فقط زي هي اسبريسو double shot اسبريسو قهوه امريكيه والبخار هذا البخار تقدر تعمل فيه اي مشروب اخر غير موجود في القائمه زي الموكا وال hot chocolate المويه الحاره اذا بغيت تسوي شاهي عندك اللاتيه ال flat white والكابتشينو ال milk menu هنا بيندرج ثلاثة خيارات اللي هو حليب ساخن وكافي لاتيه واسبريسو ميكاتو بالاضافه لذلك انك تقدر تتحكم بمستوى درجه تركيز البن اللي راح ينطحن في الفنجان الواحد عندك خمس مستويات تبدا من extra mild اللي هو 3 جرام خفيف جدا و mild taste 5 جرام و standard taste 7 جرام strong taste 10 جرام و extra strong 14 جرام لما تضغط الدبل شات هذا بيطحن لك double الكميه فتقدر تحضر كوبين في نفس مستوى التركيز ونفس مستوى المويه في كل فنجان عندك برضه خمس مستويات تقدر تحدد مستوى مستويات المويه في الفنجان في الاسبريسو فقط علبة الحليب طبعا تستخدم لها اي حليب سائل يكون فريش فيها ثلاث مستويات للرغوة رغوة كثيفة جدا رغوة وسط ورغوة خفيف بعد ما تخلص من استخدام الحليب اذا عبيتها فل استخدمت النص تقدر تنظفها من الزر هذا وتخلص تحطها في الثلاجة تستخدمها المرة الثانية عندك اللتر... آه، ساعة الموية تاخذ لترين موية لتر حليب 400 جرام بن حبوب الكيلو الواحد من البن تقدر تعمل عليه 142 كاسه يعني تكلفه الكاسه الواحده اللي راح تطلع لك من الجهاز هذا ما تقارب اللي هو نص ريال فقط طبعا تقدر تحطها اللي عنده في المكتب يقدر يحط لها وقت تشتغل فيه وقت تفصل فيه يقدر يشوف كم كاسه قد عمل الجهاز هذا من اول ما اشتغل الين دحين عندك هنا اللي هو auto adjust time تقدر تحط وقت في الجهاز هذا auto off للي بيحطها في المكتب وقت تشتغل فيه for example يعني اللي بيحطها تشتغل الساعه 7 تفصل الساعه 9 حاجه زي كذا عندك اللي هو سخان علوي تسخين الاكواب اللي بتحط فيها الاكواب القزاز عشان يسخنها ميزه السخان هذا اذا انت في غرفه بارده والكاسه القزاز تكون بارده تحط فيها الاسبريسو فراح يفقد معاك الحراره بسرعه عشان كذا لما تكون الكاسه دافيه فالاسبريسو ما يفقد معاك الحراره بسرعه عندك energy saving اللي هو توفير الطاقه والست تمبريتشر اربع مستويات لدرجه الحراره ال water hardness صلابه المويه فتختلف هذه من بلد لاخر set language فيها جميع اللغات ما عدا اللغة العربية هذه إعادة ضبط المصنع وعندك ال statistician بتعمل لك إحصائية لعدد الأكواب اللي قاعد يعملها الجهاز هذا من أول ما اشتغلت عليه في البداية لين دحين اللي هو 2369 كاسة coffee اللي هو كاسة من مشروب من غير حليب عندك 888 أي كاسة بحليب سواء كابتشينو أو لاتيه أو flat white أو ماكياتو. عندك 287 كاسة موية حارة عندك البزبوز هذا تستخدمه في المويه الحاره اذا بغيت تسوي شاهي او في البخار اذا تبخر الحليب خارجي في الموكا او ال hot chocolate. وعندك اتغسلت مره واحده طبعا هذه الصيانه الدوريه فاي شخص يقدر يعملها في البيت عنده بكل سهوله عن طريق حمض الستريك بتحطه مع المويه وتشغلها عندك في البيت طبعا الجهاز هذا رقم واحد في العالم في مكان تحضير الاسبريسو شركه ديلونجي هي الشركه الام لكنود وبراون وعليها ضمان ثلاث سنوات من احمد عبد الواحد طبعا هي الجهاز هذا بيغسل نفسه اوتوماتيك اول ما يشتغل واول ما يفصل ما في اي مشاكل بس عندك الجزء هذا فقط اللي بيتغسل يوميا بعد ما يتعبى بتجيك رساله هنا لافراغه وبتختلف اسعارها من جهاز لاخر عندنا ثلاثه موديلات من الموديلات الجديده اللي هي بتعمل بنظام اللاتيه كريم وسيستم الرغوه الكريميه تعتبر اخر تكنولوجيا في تحضير القهوه عندك الموديل هذا اللي هو اليتا كابتشينو top وفي عندك البريمودونا اكس اس وفي البريمودونا اس وهذا البريمودونا اس كلها بتطحن وكلها بتعمل بنفس المواصفات بس اختلاف في ال design